Hey everybody this is Brajesh और आप देख रहे हैं सी ए बी क्या जीएसटी अथॉरिटीज गुड्स और व्हीकल को डिटेन कर सकते हैं on account of the allegation of bogus claim of input tax credit that is IDC या फिर minor difference in quantity transported comment करके बताइए जी हां Punjab and Haryana high court ने इस संबंध में टैक्स पेयर फेवरेबल जजमेंट दिया है जिसको मैं अभी आपसे शेयर करूंगा तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए चैनल आपने सब्सक्राइब कर ही दिया होगा अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाले सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस के अपडेट आपको टाइमली मिलते रहे taxpayer was having the principal place of business in Delhi he was engage in the business of copper wires and scrap which is purchased from various dealers taxpayer का दिल्ली में व्यवसाय का प्रमुख स्थान था वो तांबे के तारों और स्क्रैप के व्यवसाय में लगा हुआ था जिसे विभिन्न डीलरों से परचेस किया जाता है taxpayer sold goods to the dealers of Rajasthan and pursuant to which the transportation of goods was taking place which was duly supported by the tax invoice and e-way bill taxpayer ने राजस्थान के डीलर को माल बेचा और जिसके अनुसार माल का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा था which was duly supported by tax invoice and bill this vehicle was intercepted on 21st November 2021 by GST officers and detained on two grounds. इस व्हीकल को 21 नवंबर 2021 को जीएसटी अधिकारियों द्वारा रोका गया और दो आधारों पर हिरासत में लिया गया नंबर वन there was a difference in the actual quantity of goods transported as against what was mentioned in tax invoice and e bill. and second with respect to the bogus claim of input tax credit that is ITC on the said transaction. Number 1. Tax invoice और ई वे बिल में उल्लेखित माल की वास्तविक मात्रा में अंतर था और दूसरा उक्त लेन देन पर इनपुट टैक्स क्रेडिट के फर्जी दावे के संबंध में था high court dispose this petition with the direction that the issue with respect to the bogus claim of input tax credit is covered by the case of Shiv Enterprises wherein it was observed that a trader cannot be accused of having intention to evade payment of tax for act or omission on part of a person not immediately linked to his activity. High court ने इस डायरेक्शन के साथ रिड याचिका का डिस्पोजल किया कि इनपुट टैक्स क्रेडिट के फर्जी दावे के संबंध में मामला शिव एंटरप्राइजेस के मामले में कवर्ड है where in it was observe कि एक व्यापारी can not be accuse of having intention to evade payment of tax for act or omission on part of a person not immediately linked to his activity on the issue of difference in actual quantity of goods being transported as against what was mentioned in the tax invoice and e-way bill, the court observed that such ground is also liable to be struck down as there is no major difference in the quantity that is not even 1% of the value and it cannot be said to be the contravention of the provisions of the act. Tax invoice or e-waybill may mention माल की वास्तविक मात्रा में अंतर के इशू पर कोर्ट ने कहा कि such ground is also liable to be struck down क्योंकि मात्रा में कोई बड़ा अंतर नहीं है not even one percent of the value और इसे एक्ट के प्रोविजंस का उल्लंघन नहीं कहा जा सकता है also the fine and penalty deposited by the tax payer was held to be refunded by the court करदाता द्वारा जमा किया गया फाइन और पेनल्टी भी वापस किया जाना अदालत द्वारा हेल्ड किया गया Punjab and Haryana high court has held that courts and vehicle can not be detained on account of allegation of bogus claim of input tax credit that is ITC and on minor difference in quantity transported Punjab और हरियाणा उच्च न्यायालय ने माना है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट के फर्जी दावे के आरोप और परिवहन की मात्रा में मामूली अंतर के कारण माल और वाहन को डिटेन नहीं किया जा सकता है बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का in the case of Raghav metals versus state of Haryana Raghav metals versus state of Haryana के केस में Punjab and Haryana high court ने C W P number 25057 of 2021 के केस में ये डिसीशन दिया 14 मार्च 2022 को कमेंट करके बताइए कि ये जजमेंट जीएसटी अथॉरिटी द्वारा गुड्स और व्हीकल को डिटेन करने के केस में हेल्पफुल साबित होगा या नहीं तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपको पसंद आई होगी अगर पसंद आई हो तो लाइक का सिग्नल जरूर दीजिए अगर आपको लगता है कि ये जानकारी किसी और के काम आ सकती है तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए आप और हम मिलते हैं किसी और वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ तब तक अपनी हेल्थ का और अपनी वेल्थ का अच्छी तरह से ख्याल रखिए बाय